sesali segala yang telah terjadi kita pasti pernah dapatkan cobaan bigger. pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa dan tak kenal putus asa dan tak kenal asa